Раздел 1. Упражнение 3. Послушай и повтори. Ау. Mouse. Mountain. Cloud. Count. House. Fountain. Ау. brown owl cow town down crowd